大家好，今天要测试的项目是用 HMI 人机界面透过 RS 二三二 m o b u s 连接 a d r e n o 首先，我们来看今天测试的一个成果。我们 a d r e n o 的程式呢，跟上一次基本上是相同，但是我多了这个部分，就是判断我的阵列第二个的部分，假设为一二三的话，我会亮一个灯。 这边最主要是设定那个 pin 是一个输出多这个部分，所以当我 HMI 写入这个阵列二等一二三的时候，你就会发现亮一个灯，所以在荧幕的左下方这边你会发现会有一个 LED 灯亮。当我等下写入一二三的时候，啊，我现在要写入一二三，么样。 左下角变亮，亮两个橘红色的灯。当我写入一二三的时候，那我现在把纸改掉。哦，当我写入一个非一二三的纸的时候，你就会发现那个灯熄掉了。所以代表我们 HMI 已经完全可以读写这个 e d i t o 里面的这个程式。 的资料。那我们现在来看它接的线方式是怎么样。那接线方式呢？就 the Reno 呢，它自己本身会有 T 叉 R 叉五伏。最主要是透过这个 RS 二三二 Two TTL 这个转换因为我们 H I RS 二三二呢，它是一个好像是正负十二伏吧。 一个输出，但是我们的 Reno 的 r s 2 2二只有五正负五伏，所以之间一定要透过一个转换，才有办法做一个连接，不然没有办法接起来。现在我们看，把这个画面，可以看到板子只有接四根线，就是 T 叉 R x 这红绿就是 T 叉 R x 然后黄蓝呢就是五伏，然后可以看到我们这个是挨打的，打的拳在看惯的部分呢多了一个 R 十二 L 的一万板，对，接线就是这样。 那我们接下来看 HMI 的程式要怎么样去编辑？这个就是我们目前在 HMI 上面的一个程式，是 DOPsoft，我是台打的。然后呢，最主要是通讯参数这边。 写看 one 嘛，要选择这个 RTU 十六进制的位置 master 这边。为什么今天会选用人机呢？是因为人机它具备了相当多的界面，包含了 m o b u s 的界面。哎，你会看到它为了连接各厂 PLC 啊，或者是一些雷达相关的一些 PLC 或者是一些公共的装置，就下它写了相当多页面。 但是我们这次是标准的，MOBA 然后是 RTU 十六进制的位置啊。然后这边的后面的通讯资料，既然你就要写的跟 Arduino 是一样的，OK，这边特殊的必须要管它，就这样子设定。然后我们看点进去之后了，其实就是选这个一二三数字显示，拉过来点两下。 这边我们读取的机体位置呢，在这边就可以选择 Link One，就是等于是外部的机体。这边写的站号就是，当你有多站，就可以选择。然后这边要选 RW，这边是 E，这样子呢，它就会去图你站号 E 的机体 E 的位置。为什么不要选 R 呢？因为它选 R 的话，它其实会去读另外一个位置。 看过他的资料，他会送出零一零四的功能码，并不是零三，所以我们要用这个，他会送出零三的功能码。好， <coughs> 我们可以看刚刚这个原本的那个项目，我里面就是这样子写的。哎，先把这个删掉。那我们原本画面上这个可以修改的部分呢，还要先写。 写入跟读取，基本上你这两个都要设定。这两个设定我们一样嘛，是 link one，link one 代表是外部装置。你的 national 这些，就是他人机本身的记忆体。你当然不要读它内部记忆体啊。对，就这样写，就写位置二。这个代表是出现小键盘时候按 enter 它会写进去的字。 这个是你在人机画面上一直出现的字，基本上你要设一样嘛，才会改到一样。如果你改这边改一，当你按 Enter 输入的时候，反而是前面这个字体位置一的值会变，所以整个看起来并没有想象中的困难。然后，如果你觉得用 Arduino 去控制， 一经啊，一经一木这些相当的复杂，哦，还要去显示资源什么的，实此这个 H M I 或许是一个比较好的方式，但是要注意就是 R S 二三二它有一些标准的电压跟 T T L 或 CMOS 之间的电压是不一样的，需要透过的转换板。我自己买的那个转换板大概是八十多块钱吧。 如果你是有办法自己做的话，或许买一颗 IC 电阻二十块之内应该可以解决。所以今天的测试大概就到这边后续会有更多想。好，谢谢各位。